Het is iets over acht hier in Jakarta en we gaan nu met de shuttle van het hotel naar het treinstation voor de volgende etappe. Semarang. Intro. your passengers. In a moment, Argo Bromo and Greg train will arrive at Samarang Tawan station. Jij zegt het ook Samarang. Samarang Tawan station. En na een betrekkelijk luxe ontbijt wordt het nu tijd om de stad Semarang te gaan verkennen. Ik hoop van ja dat dit een goede weg is. Want uh, what goes up, what comes down. In deze kampong, kampong Pelangi, hebben ze van de nood een deugd gemaakt. Met geld van de overheid hebben ze de huizen in mooie kleuren geverfd en nu is het een toeristische attractie en zeer fotogeniek. als we dan toch in Samarang zijn, kunnen we net zo goed een paar noempia's halen. net als Jakarta heeft ook Semarang een oud historisch centrum, Kota Lama, met typerende gebouwen uit de koloniale tijd.